jom masak. Kali ini Ocha nak ajak anda masak bihun goreng Singapore. Resep yang sangat simple. Seperti biasa panaskan minyak dan like and subscribe my YouTube channel. Oh my gosh, jom start. Kita gorengkan fish ball seperti biasa. Nak gunakan fish cake boleh, nak gunakan udang ke, nak gunakan ayam ke pun boleh. Okey, kita masukkan udang kering yang dah pun saya blend, kita gorengkan menggunakan minyak fish ball tadi. Okey, goreng-gorengkan sehinggalah dia naik bau, naik aromanya dan masukkan bawang yang telah pun di blend. Saya gunakan bawang putih, bawang merah dan sedikit cili. Nak extra cili pun boleh kalau nak rasakan uh, apa lebih pedas sedikit, okay Kemudian kita masukkan carrot yang telah pun dihiris-hiris halus sebegini. Okey, kita goreng-gorengkan dia. Dan boleh masukkan sedikit air untuk melembutkan carrot tadi. Okey, kita masukkan uh, mushroom yang telah pun kita rendam. Alright. Kemudian kita gaul-gaulkan seperti biasa. Senang je kan resepi ini anda boleh cuba. Tutup mata je dah boleh buat dah. And then masukkan, ini wajib, Maggi secukup rasa. Ah, dalam setiap masakan saya kena ada ni. Okey, terpulanglah dengan anda nak letak banyak mana pun tapi janganlah terover sangat. Okey, sebab saya masak menggunakan dua bungkus bihun sekejap lagi. Jadi saya kena letak lebih sikit lah. Ah, sebab nanti tak ada rasa pula mi dia kan. Okey, masukkan garam Himalayan salt saya gunakan. Mana-mana garam pun boleh. Terpulang dengan anda. Okey, kita gaul-gaulkan dan lastly kita masukkan bihun. Dan saya kaup-kaup-kaupkan, gaul-gaulkan sehinggalah sebati, sehinggalah dia nampak macam kering sedikit. Okey, and then uh, lastly kita masukkan cili besar yang kita potong-potong untuk mencantikkan dia. Nak masukkan sayur lain pun boleh juga. And of course, uh, fish boil yang telah pun kita gorengkan tadi dan ini dah dia siap dah bihun goreng Singapore versi oh my gosh thank you for watching guys selamat mencuba I'll see you guys on my next video take care bye assalamualaikum Thank you.